Saluto e buon alla nova episodio de mia video serie io. Da ophidio vi vo la sparoli pri unu e la mia tago del vorto de la tago. Ti honestas de ophidio sed. Eh tiosos e raro. To erari gravas. Se no ne por culpiki la homoin sed juste male eraroi estas miai maestroi por lerni. Do, estas tre grave che ni eraras. Mi povas compreni cio mis funcciis e ni a lernado. Do, bon volu preni la occasion trovi eraron por plibonigi vian lernadon de cio ein esperanton, yes, et ne nur pos esti io ein, vere do, la lia fero estas e tio estas con, um, ehm, ligita al tio kia maniere diri al alia homo che ri eraras to estas politai kai malpolitai kai anka un epolitai manieroi diri yes mi biciclas tra la urbo do uh, simple diru che la grava però estas la contexto kiel ofte okazas ah attendo yes la grava fero estas la contexto do se vi estas instruisto vi havas ne nur la raiton se ec la devon diri al viai lernantoi kie ili eraras sed se temas pri samrangulo kiel fari ĝi. Do, mia propono estas fari gin private. Gentile, eble iom ironie. Oni povas esti laca. Oni povas esti, ni diro, en la malgiusta tago por fari ion, sed la devo estas pli forta o la volo, kai foie. Cai... Ja, do. Dependas de vi. Rigardo, kia bela. La vetero estas splenda. Kai Nu. Ja. Eĉ pli grave se la eraro estas kutima. Ĉar mu eh, mult probabile la homo ne komprenis iun detalon, iun regulon. Do. Jen cio. Kai mi lasas vin al Zamenhof medito. Kai ni revenos poste. Gis la Zamen gis eh, post. Pardonu, post la Yes, paroli, kai bicicli, è stas mol facile, eh? Volas diri che anche o rigardi la strado, straton, corpo. La voglio. Nu, memoria memori pri la giusta voglio. Do, ja, mi perdis la fadenon kiel ciam. To, mi lasas vin alla Zamenhofa medito, kai poste la musico pian ludita de mia cara Paolo Ghiglione, kai poste mi salutos vin de nove. Cisla, resto con mi. Resto con mi. samem hofa medito numero 8. Podiau mi decidis preni el tiron el la unua revuo en la linguo, la esperantisto. Cai la temo estas pri la manieroi de vastigado. Cai, yes, tio n'estas eraro. Hm? Temas pricef articolo de la gazetos en dube vercita de Samenhof-Mem. En 1891, cae mi laut legos el tiron el puncto 3, quiu trovigias rande de la fino de pagio 94. Parolante pri mia lingvo, one ciam devas proponadi ne accepti gin sed aligi al gi oni devas paroli pri gi ne qui el pri nova linguo qui volas nun serci al si amico sed qui el pri linguo iam practique existanta disvastigianta havanta iam multa in en in diversa ilando havanta iam suffice grandan literaturon ciem cascantan. La plei grandae teoriei laudoi sur la plei parton de la publico ne eficas tiel fructo porte cier la racontoi pri successoi. Ni, ne devas forgessi che, por la plei prudentai moralai predicoi de la mondo, ciam restas absolute surda, sed rapide al flugas al vi la mondo, se gi vidas, che vi havas successum. La medito quion mi volas proponi al vi estas tio. Ciu ni parolas pri peto blinde accepti ion? Fidu je mi, mi estas la professoro, vi devas fidi. Tio estas eraro, lausamon ho li proponas aligi al io, kio estas existanta, tio signifas che vi havas pruvoin pri gi, pruvoin pri iu successo. Kai li parolis en 1891. Naudec uno, ciò vi comprenas, pasis nur kvar iaroi ecte la lancio de la Quar iaroi! Cai ni ancorau parolas pri teoriae laudoi. Ne, parolo pri la vivo, parolo pri la realo, parolo pri la sperto, Cai tio ne, tio estas ege grava. Char tio estas sen depende de la temo de Esperanto. Pri iu ain afero, lau mi, estas grave che oni ofertu aligion ne petu accepton cia accepton postulas accepto postulas blindan fidon ie io kai precise ie la parolanto vi devas fidi la parolanto ies kelk foie vi povas tion fari sed la mia sperto tion oni faras tro ofte tio estas ni diru la lasta chanzo kion oni povas diri kompreneble se temas pri samrangulo Mi ne parolas pri didacticae contextoi. Do, ien cio, Dankon pro via tento. Mi esperas revidi vin eh, morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine. Ieni de nove. Antau ol uh, duona mastei vin. Mi desiras diri al vi ion, nome, ne maltrafu la morgauan uh, episodum. Cial? Char morgau estus gravai annonsoi pri la estontezo de la videoserio. Yes! Do, restu con mi, attendu la morgauan eh, episodon kai spectu gin. Duo namasteo nal viciui kai gis morgau.